Tengok Aris, tengok Aris. Parang, parang ku terbang. Macam ni, macam ni. jauh, jauh, jauh, jauh, Jom, jauh, jom. Okey, okey, okey. Kita nak buat grouping ke ataupun kita main? Kita nak, kalau ramai, kita nak clearkan section. Tengah-tengah tu sebab kita akan letakkan barang-barang yang kita kemas nanti. Satu. Yang dua, kita nak clearkan uh, ada tiga shelter yang satu miss. Kisah macam tu Kita clearkan Okay So yang ketiganya Kita clearkan dekat our New lesson Our new lesson Kat sana jawab belakang So nak bagi tiga ha? kan? ah, Okay, yang perempuan tak ramai yang ni boleh buat kata ikut. Tak Tiga lah Okay, Tiga Saya rasa pun sebab di sini banyak actually. Boleh tak? Saya saya minta tiga, empat eh, eh, orang. Empat orang je yang pergi dekat untuk kemas Ah, terus sekejap je orang yang lain kita buat kat okey yang sini nanti yang sini apa yang kita nak buat adalah mana-mana yang pokok yang dah okey siapa yang Yo. Buat apa awak ni? Ready right. kira mati ke kira hidup? Abang ngapal ke bang? Semua pokok-pokok ni bang? Aduh, bahana boleh. Aku memang kira salam abang. Sini. <laughs> tenang Esok tu masuk masuk nak nanti. Tak boleh eh? Ha, tak payah takut-takut dengan pokok. Tak ada Ni ni boleh pakai ke? Apa ni? Oh ni ni pokok. Aduh jasa ni. Aduh apa ni? Apa perlu lah buat jasa ni. Jasa. Okey okey okey. Apa tu? Jom jom letak kita. Oh okey okey okey okey. Batu pasang, batu pasang. Ah batu sana. Ah, ini kita lihat taruh sini je bro. Oh, ini nak. Eh, tak tahu nak tak nak. Yang yang yang yang mati-mati je. Oh, yang mati-mati je. Okey, Oh, nak reporting balik. Ah, okey okey. Yang yang pandai-pandai lah kan. Dan semua yang dah tanah lah. Dia pukul-pukul lagi. betul ke bukan? Alih betul, duduk betul ke? Kau elok ni? Ha? Ni elok. Elok. Tak elok. Dia macam kepot dah ni. Okey. Dia nak mati je. Tak, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Dia nak mati. Dia nak mati. belah susun yang belah sini tu eh. Yang ke depan tu yang pokok yang cantik. cantik. Panjang penuh belakang. Ni, tolong ni pasangkan kegagahan seorang lelaki. Macam mana? Kan? Pasangkan, pasangkan. Oh. Ah, dia menonton sangat. Ni budak punya lontel ni kat nanti kita buat tau sana. Tidak, tidak kita malam. Ini lagi satu lah. Kau tengoklah cakap lah. Elmi suruh kan? Elmi suruh, eh, panggil kan? Ni boleh masuk sini ke? Asing kan? Ah boleh. Kepada tanah. Tak apa. Oh tanah eh. Betul sana nanti. Betul lah. Oh tapi ada banyak pokok akar dalam tu kan? Banyak sangat. Kau kena ada uh, tong ketiga. Tak apa. Boleh bang. Kita minta. Kalau kita minta. Kita minta. Masa ni dia dia buku yang tu, dia buku rata yang tu. Macam mana? Tak apa, tulis nama, tulis nama. あございました 하기민 Jadi, oh, nanti jadi eksperimen ni. Oh, benda tu lah. Ha? Takut tu lah. Kalau kat sana, dia ni boleh masuk. Oh, black widow. Oh. Kalau pakai, oh, widow lah. Eh. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. rumpai dah. Oh, oh, oh. Trafik kata rumpai. Macam rumpai. Berhati ni jual mahal. Jual mahal tu. Jom balik, jom balik. Jom ni. kom ni pun. Nak mali sekarang buat ni pasal. Masih ada. Ya, Pak. Saya tak tahu kan. Terima kasih. Kau nak cari mana yang? Herkese vuruyor. Hadi yatın, hadi gelin. Bakayım Eh, kita ni yang ladang. Ladang kan? aku. Kita kita aku nak anak ke? Kau cucuk, cucuk, cucuk ni. Vaksin. Kau dah ada sekali lah. Okey, dah. Dah. saya sepang dulu. Mana yang mati, mana yang saya. Ini kena mana? Ukurasi gitu. Ini. Cik Eli kata kawasan ni nanti ambil Pergi Ini eh. ini ada saya Sarah lah Sedap, sedap Kita Ini kan tempat tempat semayan. Siapa nak nak nak nak nak nak nak nak nak Déjalo la Abi. What is it calling it? dia dapat untung kan Tuanan kau tu ada ni Uh, voice voice over. Voice over channel kan subscribe jangan lupa subscribe dan like subscribe apa oh ya. boleh dah. oh boleh dah subscribe oh dia ialah dia nak hidup kan ah. buat kerja tak ada gaji apa cerita kan oh dia tak baik ya bu